ujęcie szkoły podstawowej ZSP 10, kiedyś numer 27 filmuję z ulicy Zagłoby jestem na rogu Rumiankowej koło sklepiku Osiedle Żerniki we Wrocławiu Jeszcze raz narożny domek i ZSP numer 10 i dalej ulica Zagłoby